Според нашите истражувања, токму полициските службеници задолжени за јавен ред и мир се сметат за најмалку корумпирани. Така што преку нивно зголемено присуство на терен се праќа една позитивна порака и се креира позитивна слика за полицијата во јавноста. Меѓутоа, она на што треба да се работи е практиките за вработување во полицијата бидејќи се покажа дека најголем дел од граѓаните не веруваат дека кандидатите за работа во полиција се избираат и вработуваат преку јавен конкурс, односно сметат дека тоа се врши преку политички врски, роднински, пријателски врски, па дури и подмитување. Овие негативни перцепции за практиките на вработување се алармантни и Министерството за внатрешни работи треба да го адресира ова прашање преку подобра транспарентност на процесот на вработување, придржување до строги критериуми, како и ефективни процедури за жалби во процесот на вработување. Бидејќи можна е добри кандидати воопшто да не конкурираат за вработување доколку не веруваат дека ќе има фер шанси за вработување, а исто така дури и ги охрабрува кандидатите да бараат алтернативни начини, како повлекување врски, нудење мито, а, односно постапки кои секако не се а, не се одлики на добар полициски службеник, службеник посветен на спроведување на закон.